Foucault e Montesquieu me ensinaram xadrez, olho que tudo vê, é o espírito das leis. Foucault e Montesquieu me ensinaram xadrez, olho que tudo vê, é o espírito das leis, é o espírito das leis, é o espírito das leis. O olho que tudo vê é o espírito das leis. Olojô tá no mundo, tá no mundo Olojô. Com seu olhar que vê tudo, enxerga o ódio, o amor. Olojô tá no mundo, tá no mundo Olojô. Com seu olhar que vê tudo, enxerga o ódio, o amor. Os olhos que tudo vem, servem ao mal, também servem ao bem usou. bem servem ao mal, também servem ao bem. O código do panóptico é lógico, retórico. É o código do panóptico é lógico, retórico. Foucault e Montesquieu me ensinaram xadrez. Olho que tudo vê é o espírito das leis. Mas Foucault e Montesquieu me ensinaram xadrez. Olho que tudo vê é o espírito das leis. É o espírito das leis. É o espírito das leis. O olho que tudo vê é o espírito das leis. Olojô tá no mundo, tá no mundo Olojô. Com seu olhar que vê tudo, enxerga o ódio, o amor. Olojô tá no mundo, tá no mundo Olojô. Com seu olhar que vê tudo, enxerga o ódio, o amor. O sol, o sinal do bem, serem ao mal, também serem ao bem. O sol tudo do bem servem é ao mal, também servem é ao bem. É o espírito das leis, é o espírito das leis, o olho que tudo vê. É o espírito das leis, é o espírito das leis, é o espírito das leis, o olho que tudo vê. É o espírito das leis. Vaidoso, panóptico, religioso, narcótico. Vaidoso, panóptico, religioso, narcótico. É o espírito das leis, é o espírito das leis, o olho que tudo vê é o espírito das leis, mas é o espírito das leis, é o espírito das leis. O olho que tudo vê é o espírito das leis.